გამარჯობა თქვენ მეგობრებო ამ ვიდეოში მე მინდა განახოთ ახალი iPhone-ის მოდი Minecraft-ში დიახ, ეს არის ჩემი პირველი ვიდეო კომპიუტერში. მე არასოდეს არ ვიღებდი ვიდეოებს კომპიუტერში და თუ თქვენ მოგეწონებათ ჩემი ვიდეოები კომპიუტერში, უბრალოდ დაწერთ კომენტარებში, გავაგრძელოთ თუ არა ვიდეოს გადაღება კომპიუტერში. მოკლედ, ეს მოდი არის წესით ძველი, მაგრამ ვფიქრობ თქვენთვის იქნება ახალი, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ცოტა ქართველმა იცის ეს iPhone-ის მოდი Minecraft-ში. და იმედია მოგეწონებათ. მოდით დავიწყოთ. მოდით გავხსნათ ეს ჩესტი, რომელიც უკვე მოამზადე და იქა გვაქვს ესეთი iPhone. აა და ეს მოდი არის ძალიან სუსტი, ან როგორ თქვა, სუსტი. ნუ სკოლის კომპიუტერში ან ამ ეგეთ კომპიუტერში ფიქრობ გაუძლებს. აა და ასევე იწერება TerraUnchor-ზე რა. უბრალოდ ამ მოცქვია iCraft-ი და ნებისმიერ შეუძლია უბრალოდ გადმოიწეროს ასე ჩოულები. აა პირველი რაც მინდა განხოთ არის ყველა ტელეფონს აქ თავისი ნომერია მაგალითად 7131913 რა რო დაურეკოთ რა მაგრამ მაგაზე მე რე ვილაპარაკებთ მოკლედ როგორ მუშაობს ეს iPhone პირველად ჩვენ შეგვიძლია დავაჭიროთ აი ესე და ჩვენი iPhone-ი გაიხსნება ანუ არ არის საჭირო ანუ აი ასე როცა ვიდეოს იღებ თვითონ ლაპარაკობთ არ გამორთული არის უბრალოდ ვაჭერთ აი ასე და გაგვეხსნება ჩარჩო. ზე რა გვაქვს პირველი არის კალკულატორი. ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ რამე რიცხვი, მაგალითად 12 ჯერ 15, ან კაი და ან შეგვიძლია გავამრავლოთ. მაგალითად ეხა iPhone-ი დამებაგა და მოდი ავიღოთ ახალი. აი კრაფტ. აჰა, ჩავწეროთ და ავიღოთ კიდევ ერთი, რომელიც ალბათ უნდა მუშაობდეს და არა რატომაც არ მუშაობს მაგრამ არი ფიქრო არი ფიქრო თუ გატყობთ მართლა მუშაობს აი ამუშავდა 12 გამრავლებული მაგალითად 60-ზე რა სიტყვაზე და ეს არის 720 ყველაფერი მუშაობს მაგრამ მოდით ახლა ნახოთ რამე სხვა მაგალითად მოდით ახლა ნახოთ 12 ჯერ 90 მაგალითად 1080 რა მოკლედ მიხდით 1080 ასე შეგიძლიათ გამრავლოთ რამე რიცხვები. ამიტომ კალკულატორი მუშაობს. შემდეგ რაც არის ამ iPhone-ის მოდში არის ინტერნეტი. სამწუხაროდ ინტერნეტი არ მუშაობს, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება iPhone-ის ძველი ვერსია, უფრო სწორად MSKPF-ის ძველი ვერსია, მაგრამ ახლა მე უფრო ძველი ვერსია არ მაქვს. შემდეგ რაც არის, არის დრო. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ დრო, ანუ რომელი საათია, იქ ჩემთან ასე ანახებს 12:28. აა ფიქრობ ეს არ არის საჭირო, იმიტომ რომ აი აქ 00:33 ისე ისედაც აწერია. აა და ჩვენ შეგვიძლია გავიკოთ. აა შემდეგ რაც არის არის პარამეტრები. ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ ამ პარამეტრებში, დავაჭიროთ blacklist და ჩავწიოთ და ან ვინც ყავს აქ blacklist-ში ის მოვიდიოთ რა. აა ფიქრობ მიხვდით რა. აა მაგრამ მე არავინ არ ყავს ბლეკლისტში და შემდეგი არის კონტაქტები ანუ შეგვიძლია ვინმე დავამატოთ ამოდა ამას აქ ერთი პრობლემა აა ეს რომ გამოიყენო თქვენ უნდა ითამაშოთ მეგობართან ერთად ან ჩოვლები კი არა მულტიპლეიერში და სამწუხაროდ მე ვიმყოფები ახლა ჩოვლებრივ სამყაროში და მე არ შემიძლია ახლა ამის გამოყენება შემდეგი არის ტელეფონები ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვიღაცებს დაურეკოთ მაგალითად 7911457790 და აი ასე ვაჭერთ დარეკვას და ჩვენ შეგვიძლია დაურეკოთ რომელიმე რომელიმე მოთამაშეს. მაგრამ ეს სულ არ მუშაობს. ამას აქვს მინუსი კიდევ ერთი და ალბათ გამოიცანეთ ეს ჰოლდ მუშაობს Minecraft-ის multiplayer რეჟიმში ეს სულ არ მუშაობს. აა მაგრამ თქვენ არ იფიქრეთ რომ მაინც ეს ტელეფონი არ მუშაობს. ასევე აქ არის წაშლა რაღაცას ხო დავწერთ რა და მე როცა რაღაც შეგვიშლება წაშვენინა просто წაშლას ვაჭერთ ისე ხო აქიდან შეგვიძლია კნოპკას დავაჭიროთ და გამოვიდეთ რო აი ესე არ დავაჭიროთ ის кейპს შემდეგ არის მესიჯები სამწუხაროდ რატომაც მესიჯები არ მუშაობს აი იმიტომ რომ ამასაც ალბათ მულტიფლეიერი უნდა მაგრამ არ ვარ მაგაში დარწმუნებული იმიტომ რომ წესით ხსნის და მოკლედ ალბათ უნდა დაწერო რაღე მაგალითად G დავწეროთ და პრინციპში არ მუშაობს ხო ანუ შეიძლება რაღაცას ამას უსწორებენ შემდეგი არის IB ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად ვიყიდოთ რომელიმე ალმასები კაი, მაგალითად იყო სირკინა, ვაჭერ ტყიდვას და ჩაჩი გვიწესო ცაში იყურეთო და ეხლა ჩამოეშვებაო პარაშუტით თქვენი შეკვეთილი პროდუქტიო. და აი ესეც ჩვენი ყუთი. ეშვება ცოტა, ცოტა, ცოტაც და უკვე დაეშვება. და ვსო ჩვენ ჩამოგვივიდა ყუთიციდან. ალბათ თვითფრინავიდან ჩამოგვიდეს. მოდით ეხლა ეს ავიღოთ, ანდაც იდგა იდგა საქა. და მხოლოდ ეს აქ არ არის. მაგალითად შეგვიძლია დავაჭოთ iBase კიდევ ერთხელ და მაგალითად შევკვეთოთ რამე სხვა. მაგალითად მოდი შევკვეთოთ ალმასები და ერთი რამდენი შევკვეთოთ. მოდი 10 ცალი დავაჭოთ შეკვეთას და დავლოდოთ თორცა ჩამოფრინდება ციდან ეს ნიფტი. საწუხაროდ რატომაც Minecraft-ი ძალიან მიჭედავს, მაგრამ ფიქრობ ეს იმის ბრალია, რომ თან ვიდეოს ვიღებ და თან მოდი მაგ მაინკრაფტში არა და 1.7 ვერსიით ვთამაშობ მე ამ წამს და მოკლედ ესეც ჩამოგვივიდა ანუ ეს მუშაობს შემდეგ არის მუსიკა ჩვენ შეგვია MP3 ფაილით ჩავწერთოთ აქ მუსიკა მაგრამ სამწუხაროდ მე ამ ვიდეოში არ ჩავწერთავ ანუ მე ვიცი როგორ ქნა და ამას ეწოდება აი მუსიკი თითქმის აი თუნცი რა და შეგვიძლია აქ ნახოთ ასევე გადატვირთვები გალერეაში. და თქვენ შეგიძლიათ რამე ჩატვირთოთ. შემდეგ რაღაც არის პიცის ყიდვა. ეს ეს არის ალბათ ყველაზე საინტერესო და აა მაგარი ფუნქცია. იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია შევკვეთოთ პიცა მაინკრაფტში. დიახ, დიახ, ნამდვილი პიცა. აა მოკლედ მაინკრაფტში მიჭედავს და მოდი ცოტა რამეს ჩაუწიოთ. რა რაც არ არის საჭირო. აა აჰა, იმედი აღარ გამიჭერებს რა. ანუ როგორ მუშაობს ესა? მაგალითად, გადავდივართ, ვაჭერთ პიცას და ვირჩევთ რამდენი პიცა გვინდა. მაგალითად, 64 64 კინი ჩვენ შეგვიძლია ვიყიდოთ 32 პიცა. და მოდით ეს ვცადოთ. აი 64 აა რკინა და 32 პიცა და ვაჭერთ ბაი, ყიდვა. და სამ კურიერი მოვიდა, მოდით დროზე წავიდეთ ჩვენ ჩესტთან. ავიღოთ ეს 1 64 ცალი რკინა და ნახოთ სად არის ახლა კურიერი. აა სადაა კურიერი? სადაც აქ უნდა იყოს, უნდა მოსულიყო წესით და რიგით. მაგრამ ვერ ხედა მგონი. აა მეგობრებო, ასევე ამას პიცასთან, პიცის მონტანსთან აქ ცოტა ბაგი. აი მოვიდა, მოვიდა. გამარჯობა ვასო თუ შეიძლება პიცა მომყიდე ჩაუდოთ აქ 64 ცალი რკინა და ჩვენ მოგცემს 32 პიცას და მე გვიწერს რომ მადლობა რომ იყიდეთ ჩვენი პიცაო და როდესაც მოგშივდება ჩვენ შეგვიძლია ახლა ეს პიცა შევჭამოთ აჰა აი და ასევე ყველაზე მაგარი ის არის ეს ყუთები ემატება ან ნივთებში ესე ვაჭერთ და ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ მაგრამ რატომაც ახლა არიხსნება ესა აა ხო რა მოკლედ აი ესეთი მოდი არის მაგრამ თუ ჩვენ არ მივჩენთ 32 იმას და გამოვალთ, მაშინ გაბრაზდება რა, პიცის კურიერი რა. ამიტომ ვისაც გინდათ ამ მოდის გადმოწერა, უბრალოდ იცოდეთ, რომ ამ მოდის სახელი არის iCrafty. და მოკლედ აი ესეთი ტელეფონი არის რა. და იმედია მოგეწონათ ვიდეო. თუ კიდევ გინდათ გადავიღო ვიდეოები კომპიუტერში, მაშინ უბრალოდ დამიწერეთ კომენტარებში დიახ გააგრძელე ასე. მალბარო უყურეთ ვიდეოს, რას ფიქრობთ ამ თემაზე თქვენ და წერთ კომენტარებში.